हाम्रो देश नेपाल कुनै दिन बाइसे र चौबिसै राज्यमा विभाजित थियो त्यसवखत बेग्ला बेग्लै राज्यमा बेग्ला बेग्लै राजाले शासन चलाउँथे देश टुक्राहरूमा विभाजित भएको त्यस समय एक व्यक्ति भने यस्ता थिए जो सबै राज्यलाई जितेर एउटा सिङ्गो राष्ट्र बनाउने सपना पालिरहेका थिए ती थिए हाम्रा प्रिय राजा श्री पाँच महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह हामी अहिले जुन राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ र जुन राष्ट्रपति गौरव गर्छौँ त्यो गोर्खा भन्ने एउटा सानो जिल्लाबाट देखिएको सपनाको कारण जीवित छ thank you